אז אנחנו בשבוע מספר 9, אנחנו הולכים להשתמש בסנפירים קצרים וכפות גדולות. מעבר לזה, אנחנו הולכים לחזור על הטסט של 5 פעמים 100 משבוע מספר 3 של שליטה בקצב של 5 פעמים 100 עם 20 שניות הפסקה. אחרי שסיימנו עם כל הטסטים, אנחנו הולכים לעבוד על אחד הדברים החשובים באירועי מים פתוחים. איך להתחיל מאוד מאוד מאוד מהר בריכה אחת וכמה שיותר מהר להיכנס חזרה לקצב במספר התנועות הקבוע שלכם. מה שיגרום לכם זה עלייה מאוד גבוהה של הדופק וירידה לא הדרגתית, אפילו מהירה, אחרי שתתרגלו מספר פעמים 250 או 300 ברצף עם בריכה ראשונה מאוד מהירה. אז לא לשכוח לעשות את זה עם חברים כדי להרגיש את האדרנלין ולקפוץ למים.